नरेंद्र मोदी की माहिरा बेन को बधाई देने पहुंचे गांधीनगर के लोग गांधीनगर में जश्न का माहौल बन गया है और इसी माहौल के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीरा बहन को बधाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग उनके निवास पर पहुंचे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए नरेंद्र मोदी की माताजी ने सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया उनके चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी कुल मिलाकर गांधीनगर में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे हर चौराहे पर लगाए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी की माता जी के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था आखिरकार उनके बेटे ने दूसरी बार विजय हासिल की है और